Всем привет, заново записываю видео, не получилось, был косяк. Так, а, я не могу сейчас стримить, так как у меня дома не быстрый интернет. Вот, и мне приходится просто записывать. Вот, продолжаем работу над персонажем, и я хотел бы сказать то, что я немножко поработал, уже некоторые игрушки сделал. Вот, и оставил вот тело, вот голову и так далее, волосы. Вот, а все остальное уже, ювишки уже готово. Так, вот здесь давайте посмотрим. Вот так вот. Конвертируем. И вот здесь тоже. Я вот так вот сделал. Так вот разделил. Угу. Так. Ну, это уже готовые. Так, а, здесь немножко сделаем... Хочу по показать пример того, что я собираюсь делать. Я хочу разделить а, вот этот хвостик от ос основной э, волос. Так. я покажу пример. Так, вот мой старый персонаж, а, Ведьмак. Нажимаем play. И вот он такой стоит. Когда ходит, видите, у него э, хвостик туда-сюда. Физический объект он динамичный. Вот. Я. Иди сюда. Пим-пим-пим-пим. Вот, вот так, вот такая вот цель. Поэтому я хочу его разделить. Э, так, видите, вот косичка. Вот так вот. Так, дальше. Здесь вот давайте закроем дыру. Пэмс. омолаживание делаем один. Так, можно было бы тут э, сделать оптимизацию, то есть... Э, по идее, подождите можно сделать следующее. Зачем столько полигонов вообще делать? Здесь можно удалить. Кэп сделать. Вот так вот. Хотя все равно тут особо камера заходить не будет, поэтому можем вот оставить так. так вот. вот так вот. А хотя, для чего вот, вот эти полигоны сделаем группу как два. Вот так вот. Вот. И тут тоже пока. Э. Так. <clears throat> один. Угу. Так, давайте начнем. А, я приготовил специальный материал. А, называется вот такой m Checker Diffuse канал, Checker Тайлинг по 20 и вот такие вот цвета. Вот. Применяем их к этим объектам. Как вы видите, ювишек на данных объектах а, нету. Их надо будет делать. Так, давайте начнем с хвостика. Так, UV. UVW. Unwrap UVW можно найти здесь, в модификаторах. А я поставил здесь вот правой кнопкой мыши. Так. Так, давайте сначала спрячем Map Sims. Так. Um, делаем здесь э, разрез в самом невидном месте. Вот так вот. Выбираем. Вот здесь я оставил э, открытым. Вот теперь нажимаем вот Pelt. Нажимаем Star Pelt. Нормально ли все? Нет, не нормально. Так. Давайте сделаем еще надрезы тут, чтобы как-то нормально все это ювишка, ювишка э, а, легла. Давайте если так делаем, получится ли? Вот так вот. Так, давайте сохранимся. Иногда у меня, когда я нажимаю на Quick Peel, Quick Peel, а, у меня Макс зависает. Вот. А, э, так. посмотрим, где тут у нас э, оверлапы, то есть накладывание друг на друга ишек. Так, overlap, solid. Давайте посмотрим. Вот. Вот здесь есть э, пересечение. Их надо исправить. так вот. А, попробуем вот так вот. Relax. Play. Play, play, play, play. Nope. Так. Давайте попробуем. Ну, теперь уже нет. В принципе, можно так оставить, разве что... Это не самый лучший вариант э, разведки. Вот здесь, видите, вот растяжение есть. Э, по идее, желательно, конечно, использовать тут э, дополнительные э, плагины, как... Э, давайте я покажу. Как... Э, UV... Так, в YouTube я видел ролик как назывался UV Spaces, по-моему. UV Spaces. Вот, вот этот Unfold 3D. Unfold 3D. Вот, и если по презентации, если смотреть, у него очень крутые возможности. Пам-пам-пам. Вот. Но я не знаю, как а я не пользовался им. Ну, я вам советую это сделать. Ну, если есть у вас возможность приобрести его. Так, а я обойдусь пока только 3D Максом. Так, где у нас косяк? Вот здесь вот. Так, берем вот soft, soft selection. Работает. Угу. Ну, пускай так будет. Норм. Так. Здесь все нормально. Так, идем дальше. этот, э, а, берем вот этот main э, hair low Пам, пам, изолируем. Так. Что можно сделать? А, в первую очередь map sims выключаем. А, можно бы сделать какие-то вот такие вот участки, участки выделить. Давайте посмотрим вот здесь вот. А, вот тут дырка. Так, давайте заново. Так, надо вот это... Нет, можно сделать вот так вот. То есть не кэп сделать, а закрыть вот кэпс, а, то есть коллапсом. Хотя, давайте пускай так будет. 1. Придется заново делать. Вот здесь вот очень как-то напряженная ситуация. А, давайте, я хочу вот эту часть разъединить. Нет, вот так вот. Давайте сделаем break. Вот так вот. И... Опа. И более-менее стало. И вот здесь тоже. Break. И теперь выбираем и еще раз купил. Вот здесь. Это немножко расслабит э, какие-то вот растяжение на этих участках. Вот. Так. Э, идем дальше. Надо вот разделить, мне кажется, вот взять по центру вот так ПМ сделать. Так, посмотрим, что из этого получится. Пап. Так, надо еще вот так вот. достаточно. А, эм, вот эти грани тоже надо отвести, чтобы не задеть вот этот участок, который мы уже сделали. берем теперь полигон Если получится, будет классно. Нет, не получилось. Вот эта часть меня жестко сильно раздражает. Не, может нормально юишнуться. Так, анврапиться. Ну, давайте вытащим вот так вот. Вручную придется работать все равно. Так. Что тогда делать здесь? Мне кажется, надо... Нужно вот эту часть разделить. Ну, давайте попробуем так сделать. убрать. Вот так вот. Так. М А, нет, нет. Все, комп опять завис. Вот так вот бывает. Вот поэтому надо перед нажатием на эту кнопку всегда сохранятся. Э, не знаю, может оживет, нет. Нет, не оживет, кажется. Придется вырубать и заново. Блин. Надеюсь, автосохранение было. Эх. Так, давайте посмотрим где мы сохранились. Нет, это не то. Давайте. Упс. Автосохранение посмотрим. А. Вот, давайте э, сохраняем здесь. Так, где у нас? Так, вот заново рисуем. Мне кажется, вот здесь надо делать вот такие вот вырезы, чтобы UV нормально э, сгенерировался. Ну, давайте посмотрим, что сейчас получится. Па -па -па Давайте сохраняемся еще раз и... Упс. Делаем... Так, сохраняемся. О, все, опять, опять зависло. Эм, давайте а, Макс заново запустим. Не будем нажимать на эту кнопку. На эту проклятую кнопку. Открываем. что можно делать? Э, использовать простой релакс. Вот так вот. Конечно, какая-то жесткая ситуация получилась. Давайте поправим вручную. Очень страшная ситуация у нас тут, э, блинский. Так, давайте вот так вот сделаем. Вот так еще. И вот эту выберем Ставим здесь еще. Ну так жестко. Слишком плохой и тут у нас я сделал, поэтому такая ситуация. Так, тут надо будет все-таки э, чуть-чуть хотя бы сделать, чтобы более-менее казалось не, не так сильно было. так много растяжений, чтобы не бросалось сильно. Так. то, что вот этот э, отсоединили, вообще никакого эффекта не дает. Так, не дало, так сказать. Чё, где, непонятно. Вот. Тут... Это нормально еще. Пускай так будет. И вроде. Угу. Так, давайте посмотрим. UV. здесь есть косяк. Ой, разрешение поменьше сделаем. 512, 512. Вот здесь вот. Вот здесь что-то есть. Тут ничего нету. Ладно. Тут, кажется, надо сделать прямоугольник. Так вот. Все. Теперь все окей. была вот эта часть. Так, давайте предскажем, где у нас будут косяки. Вот здесь. Не, вот здесь особо не будет, кажется. И ну, давайте попробуем сразу взять и pelt. Relax, окей. Okay. Тут нормально, тут все вроде норм тоже. А, вот, вот здесь вот есть косяк. Угу. Окей. Okay. принципе, все нормально. Так, где это было? Вот здесь. Угу. Все хорошо. Вот так должно быть. Ровно все легло. Так, теперь всех пакуем. Конвертируем. Готово. Теперь вот эта часть. Давайте сохраним все на всякий случай. Э, отключаем Map Sims. Делаем вырез вот, э, невидимых местах, чтобы не так сильно бросалось в глаза. Вот так вот. Берем верхнюю часть. Так, э где могут быть косяки? Давайте попробуем вот здесь добавить. Давайте сейчас потестируем. Проверяем. Старпелт, релакс. Так. Ну, готово. Не, все нормально. Идеально. Угу. Так, внутренняя часть. по идее, по идее, вот эта часть, вот эта линия вообще можно было бы не делать. Вот. Сейчас посмотрим. Есть, конечно, вот здесь вот косяки, но их можно вот так вот расслабить вручную и будет готово. Так, давайте посмотрим. Может еще... Может вот так вот. Nope. Ну, пускай так будет. Это а. где у нас? Вот он. Вот оно. Так, может, однерку сделаем. Угу. И вот здесь. Нет. Вот. Угу. Окей. Так. Теперь вот это берем, пакуем, конвертируем. И готово. Волосы, можно сказать, готовы. Так, сохраняемся. Осталось сделать тело. Так, как вы понимаете, то, что вот здесь вот э, руки, они одинаковые. И поэтому можно сделать вот эту часть, а потом сюда скопировать. Вот. Можно тело полностью вот так вот удалить. Так. Ювишки. А, включаем Map Sims. Так. рассмотрим, где можно делать шов под мышками. Упс, нет, не там. Давайте здесь. Нет, нет, нет, нет, нет. Так. Пам. И вот здесь вот так вот сделаем. И... По идее, вот этих полигонов, э, их не будет в конце, поэтому давайте их вот так вот. Опа. Окей. Okay. Угу. Так, затылок у нас будет цельный. До... Так. Затылок, затылок, затылок. Он будет таким вот цельным, кажется. Там уже волосы закрывать будут и так далее. По идее, вот здесь вот можно было добавить а, грань. Так, что-то я слишком долго с этим парюсь. Давайте пока перейдем к перчаткам. почему здесь я сделал, непонятно. По идее же здесь должна быть. здесь вот проблем не должно быть. Так, теперь э, кисти. Ай. М-м-м. Окей. Давайте попробуем. М-м, здесь вот выделить так вот. По-моему, я вот тут ровно сделал стык в стык, чтобы можно было его так вот вырезать потом. Надеюсь, я так и сделал. Так, вот так вот. Теперь берем вот так вот. Так. Совет на будущее. Когда вы делаете ретопологию, всегда а, смотрите, как вы потом будете делать вот такие вот а, надрезы для uv этого, так сказать. Не-не-не, вот осталось вот так вот сделать. Угу. И вот. А, кстати, можно вот эту часть не делать. Давайте уберем отсюда. Вот. Так, сохраняемся попробуем Quick Peel. Пом. Е, доработала. Теперь apply. Во, во. Так, где у нас этот косяк? Вот вот этих в этих участках однозначно надо использовать какой-то второстепенный плагин Э, другой софт для работы над явишками, потому что вот такие участки постоянно возникают, все равно по ходу дела все равно будет возникать, поэтому э, лучше в арсенале иметь какой-нибудь крутой софт для развертки.